¿Qué harías si tu videojuego favorito escapara al control de tu joystick? Kirby. Del videojuego a la pantalla. Muy pronto en Fox Kids.